Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. oh, this you crazy. <laughs> 小心踩到屎！这是什么牛拉的屎？黄牛拉的。黄牛吗？好像挂了眼线一样，眼睛真漂亮。老婆，终于到了。冷不冷？家里冷不冷？还行吧。哎，这鸡是你们养的吗？这个鸡？嗯，对。这公鸡不错。待会儿是不是杀一只我们吃啊？好，肯定要杀一只啊。 你看这些房子，这老我们那边，是我们那边已经差不多没有了这种房子。嗯。都在这里，在这收它，给你，给你，给你，这个在收它。哪个弯的？哪个弯的？这个鸡脚，好大呀！这个用来做那个泡椒鸡爪，肯定很很多肉。我们这个水烧开了就烫鸡毛。 但是在我们富顺好像这种比较少，至少说我没有见过。这个是我们这边有这个风俗吗？几乎我们用柴火烤的比较多。 我们看一下这个鸡毛，它这个鸡桩子在里面能拔得出来的，就说明它这个鸡养的时间够长；如果拔不出来的话，就说明这个鸡养的时间不够。然后呢，它这个毛就特别难拔。么跟辣椒一样的。辣椒。先用点香菜、大蒜、生姜。 <laughs> 把它垒在一起，很好吃。 也不。 关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。